Mindset ba? Mindset. <laughs> Four. Sinabi ko eh! hey you, what's up guys? So, sawarat. <laughs> Alright, so yan guys. Sang tanong, sang sagot ha? 20 baht. O, pakita natin para ano. Ayan o, oh, yan. yan. Yan, 20 baht. You mean isang word lang ang sagot? Oo, isang isang tanong, isang sagot, isang word lang. Okay. Tan ano, sagutin mo lang yung tanong. Okay, ready ka na? May tamang sagot ba dyan? May tama, may mali? Oh, basta. Ito, logic. Logic lang. Logic, logic. Yeah. Diba? Mindset ba? Mindset. <laughs> <laughs> mindset. Wala akong mindset. Alright. O, oh, yan. Yan. O, oh, isang tanong, isang sagot, ha? Oh, let's say, for example, ito. Sa kotse, Lang, hirap. ah, sa kotse, may apat na sumakay sa isang kotse si Mama Bear, si Papa Bear, si Baby Bear. Sino yung pang-apat? Oh, no! O, oh, ulitin ko, ulitin ko, ha? Huwag kang maingay, ano ba? <laughs> o, oh, sa isang kotse, may apat ang sumakay. Oh. Si Mama Bear, si Papa Bear, si Baby Bear. Sino yung pang-apat? Driver. O, five. <laughs> four. Four four, three. Sinabi mo eh! <laughs> Tama ba? Oo, tama yun! <laughs> Ay, una pa lang. Naisip ko na. Ah, 君の虜になってしまえばきっと Sinabihan oh, na. tama, tama si driver. Oh, mamaya, mamaya na ha. Oh, mamaya na. Ah. Oh, yan, mas mahirap sa kanila. Mahirap. Ay, ano ba yan? Oh, ito, ito, ito. Oh, si si si Janine, si Janine naman, si Janine, si Janine. Ah, si Janine naman, oh. Ah, ito, ito. <laughs> oh, ito. Sabihin mo ng limang beses ang Filipino, Math, English, Science. Limang beses, Filipino, Math, Science. Ay, Filipino, Math, English, Science. Limang beses. Filipino, Math, English, Science. Bilis! Filipino, Science, Filipino, Math, English, Science, Filipino, Math, English, Science, Filipino, Math, English, Science. Anong sunod sa English? Oh no! <laughs> Five, four, three, science. two, one. Mali! Anong sunod sa English? oh, isipin mo. Anong sunod sa English? Tama, next! diba? Anong sunod sa English? O, di ba, ano? Ayaw ko Next. sa'yo, kuya. Diba? Oh, Next. no. O, isipin mo, maga mas magaling si ano, mas magaling si ano. Di ba? Wala ko 20! Ah, hindi, ako, ako lang, ako magbibigyan ng 20. Ah, Talo, hindi magbibigay. Oh, pag, pag, pagtalo, walang 20. O, ikaw na art, ikaw na art. Ako na. Ah, art, art, art, Archie pala, Archie. Oh, yan. Uh, sabihin mo, uh, limang beses ha, limang beses. O sampung beses na lang, sampung mas mabilis ha. Uh, sabihin mo, makapal. Sampung beses. Makapal. Makapal, makapal, makapal, makapal, makapal, makapal, makapal, makapal, makapal, makapal. Wow! Anong pilyo ng Gloria? Five. Arroyo. Four. Aba! Galing! Ang galing! Ha <laughs> <laughs> sabihin mo sa ano ano sabihin mo? <laughs> Mali ang makapagal. Eh, eh, <laughs> Nakipilay ako ng mga ganyan, mga vlog. Ah, alam na alam ni, alam na alam, hindi pa ako na... Tanong ko sa sinong Gloria? Gloria Diaz? Kani man Ah, sino nanalo? Ang dalawa. Ano kayong dalawa? Okay, sino, sino? Ano? Sino? Saan? Ah! 20! Kunin mo 20! Kunin mo 20! Saan na? Sino, sino kunin mo? Wala! Oh, wala, wala. Oh, tige. Video natin para, para ano? Para, para kunin mo. Hindi, wala. Oh, tiwa. Oh, yan, yan. Sige, kunin mo. Kunin mo. Kunin mo, kunin mo. Lal, hindi naman matatagala. Diyan, Sabi ko na! O ano? si Angelo ginanyan mo, ewan ko na lang. O yan guys, ang ano. Sang tanong, sang sagot, talo ng 20 na naman. O meron pa 20, maya no? 20 million ba? Mamaya, kunin ko yung 20. Sige, salamat. O sige, o 20, 20. Kuya, ako pa, isa pa. One chance.